Presented by Open Music. बारू तू हर जाई डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक जदि के हुसे नूर डाली गोरी तहरा मांग में दीवाना के लाश आजू जोड़ी समसा में कुछ कर जाई प्यार हम कहीं के ना कर में कुछ कर जाई आ मिलबू न सनम जाके मर जाई ए जान तहरा चक्कर में कुछ कर जाई Digital Recording Studio, Moniari Waza, presented by Open Music. तू हो बनी पचता तू हो दिलबा पैसन मरलू तुला तू हो कहलू तू घातू हो बनी पचता तू हो दिलबा पैसन मरलू तुला तू हो प्यार में खिंचले बाहर लो छुमन रेखा कैसला कीर के प्यार में खिंचले बाहरू लक्ष्मण रेखा कैसला कीर के बानी ना बज रंग बली की दे खाती सीना चीर के बानी ना बज रंग बली की दे खाती हकेला राइटर सोनू देव सुनील तो की है ना तहरा पीर के है रवि रंजन देव सुनील तो की है ना तहरा पीर के है पानी ना बज रंग बली की दे हाथ सीना चीर दे खादिसी नाचिर के अपन म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन music music by Ayan Babu Pandit बानी कोई बात न सहारा कापोर जिंदगी जी के दिल बेचारा भोलू गबा जो हो भैलू गबाज तो के कैसे तेज दी हमार दिल न व्हाट्सएप पर भेज दी हमार कितना बार पिटई हो कितना बार दिल में बसैनी हो तोहके अपनैनी हो तोहरे चलते घर से कितना बार पिटनी हो कितना बार पिटनी मोरतानी हम जाके कैसे लगे दी हमर दिल न मैसेज की व्हाट्सएप पर डर सुनू से गोरी बड़ी भइल दानी गोरी बड़ी भइल हम तो भोला भाला बानी प्यार के न बुझल कहानी राइटर सोनू से गोरी बड़ी भइल दानी गोरी बड़ी भइल दानी देव सुनील के कैसे तेज दी हमर दिल की व्हाट्सएप पर भेज दी हमर दिल न मैसेज की व्हाट्सएप पर भेज दी भइलू दगबाज हो भइलू दगबाज तोहके कैसे तेज दी हमर दिल की व्हाट्सएप पर भेज दी हमर दिल अपन म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा